todos, yo soy Sandia Redactiva y en este vídeo os traigo cuatro outfits alternativos. Todos tienen en común que tienen la misma falda. Yo solo voy cambiando lo que son los complementos, las partes de arriba, las camisetas, la parte de abajo como las medias, los zapatos y eso, pero la falda es siempre la misma. Con esto lo que quiero que veáis es que con una sola falda, por ejemplo, se pueden hacer muchos tipos de outfits, se puede eh, mezclar de todas formas. Lo que he hecho en este caso es solo coger prendas negras o blancas o grises eh, para que sea así más neutro, para que podáis llevar con pelos de color, con complementos que por ejemplo os gusten, que sean rojos, que sean azules, etc. Yo lo he hecho más neutro, así vosotros podéis coger luego lo que queráis. <laughs> Os dejo también en la caja de descripción todo lo que son los links eh, de cada pieza de ropa, que la mayoría son de AliExpress, la verdad. Me encanta AliExpress. Y nada, que deciros, el primer outfit es creo el más complejo de todos, es el que tiene más accesorios. Lleva una camiseta de rejilla y una camiseta de manga corta por encima, que es lo que llevo yo ahora mismo, es esto. Y luego la falda con un cinturón, hago un collar también y unas botas altas. Yo normalmente con las faldas me suelo poner calcetines, pero en este caso como llevaba las botas ya altas, pues ya quedaba como la pierna tapada, entonces no hace falta ponerse calcetines. Y pues nada, dentro vídeo. El siguiente outfit es básicamente una camiseta negra, es, bueno, es un body de manga larga y por encima lleva una chaqueta blanca que está así bastante rota, o sea, no, no tiene parte de atrás. Lleva unas cadenas colgando, la verdad a mí me encantó. También os dejaré el link si la encuentro. Y nada, la misma falda, diferente cinturón, en este caso llevo unas bambas, creo, con unos calcetines, esta vez sí. Y nada, os dejo con el outfit. Para el tercer outfit llevo lo que es un body blanco que tiene cuello alto con unas letras por aquí y letras por la manga. Lo que pasa es que llevo una, sudadera que está cortada por aquí súper súper cortita, de hecho ya la compré así. Y nada, lo mismo, la misma falda, eh, aquí llevo creo unos calcetines con rayas blancas, unas botas blancas y nada, os dejo que veáis el outfit. Y pues nada, ya llegamos al último outfit. Este creo que es el más básico porque solo tiene una soladera, la, falda, las mismas botas del principio, las botas altas, por lo que no lleva calcetines ni nada. Esta sudadera también es de AliExpress, es súper súper cortita, me llega a la cintura. Tiene las mangas como de campana, es súper súper abierta, es muy bonita. Tiene un dragón bordado por toda, toda la manga. Y nada, os dejo que lo veáis. <laughs> Qué deciros. Hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros a mi canal también y nada, compartir el vídeo si creéis que a alguien le puede interesar alguna de estas prendas o cualquier cosita. A mí me ayudaría un montón. Nada más deciros que casi todos los días estoy en directo en mi canal de Twitch que lo dejaré por aquí en la descripción. Y lo que hago son dibujos, ilustraciones, también voy dando como consejos de dibujo, consejos de iluminación, consejos de color, etc, todo lo que sea artístico. Nada, si os interesa, estoy de momento los martes y miércoles y los viernes y sábados. Y pues nada, hasta aquí todo. Yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!